ایرانی ها فکر میکنن آمریکایی خیلی بیبندوبارن بیبندوبار هستن یا نیستن؟ نه <clears throat> بیبندوبار بنده‌باری رو از رو چی تعریف کنیم ما توی ایران صحبت یه آقایی رو که توی جمعی با چهار تا در خانم هستن یه خورده یه خورده چه می‌دونم سنگی باشه میشه میگه آن یه آدم بی‌بنده‌باریه ولی اینجا اصلا تعاریف فرق میکنه چه میدونم اینکه مثلا چه میدونم توی ایران طرف با یکی دوست بشه یه آقایی با یه خانومی دوست بشه آدم بیبندوباریه اگه تا دو, تاش دوست بشه دیگه خیلی دیگه آدم بیبندوبارتریه ولی خب اینجا تو طرف میرن با هم دیگه ازدواج می... ازدواج که نمیکنن با هم میرن تو خونه زندگی میکنن سه تا چهار تا بچه هم میارن 60 سالشون هم میشه بعد هنوزم ازدواج نکردن مثلا آره خب اینا جزء فرهنگشون به نظر من نمیشه گفت بی بند و شاید هم خیلی چیزترن به نسبت ماها حتی مقیدترن به همین چیزی که دارن بیشتر پابندن برخلاف ایرانی ها که مثلا میگه آقا طرف ازدواج کرده طرف میگن یه دونه زن داره چهار تا دوست دخترم داره منتها مرات اینجا اگر طرف واقعا با کسی هم هست حالا من هیچ موقع درگیرش نبودم ولی حداقل حسم اینه چون, چون اصلا سیست... که خودمون داریم خیلی ساده تره توی اینجا واسه چه میدونم کسی که نخواد زندگی آره، بکنه یعنی جدا با هم دیگه اگه از این تعارفات اینجوری ندارن که لزوما باید حتما بمونم از یه به قول پریسا صبح طرف میشه میگه حالا من نمیدونم نه خب راحت جدا شدنشون مثل ایران اینقدر سخت نیست پروسه جدا شدن با آدم هم به نظر اصلا خیانت نیست توی روابط توی ایران مثلا نحوه پوشش یه نوع بیبندوباری باشه واسه مثلا ایرانیایی که آره. نگاه میکنن ولی خب در حالی که نه تو این فرهنگ نحوه پوشش من بی, بی بندوباری نیست احساس میکنم تفاوت های فرهنگیه آره. تفاوت های فرهنگی حالا درسته که نحوه پوشش متفاوته با اون چیزی که توی ایران هست ولی حداقل به نظر من اصلا همچین چیزی نیست اینجا انقدر کلیسا میبینی که شاید فکر کنم چند چندین برابر تعداد امامزاده های توی ایران باشه و تام به آمریکا یا نزدیک میشی حالا اونایی که مثلا مذهبیان خیلی دوست دارن که مثلا تو رو به دین خودشون سوق بدن و یعنی اینجوری خیلی آدمای خانواده محوری هستن یعنی اصلا اینجوری نیست که مثلا اون بیبندوباری و اون چیزی که حالا شاید تا حدی بشه توی اروپا یه سری از کشورهای اروپایی دید توی امریکا اینطوری نیست نظر شما همینه درسته آمریکا یا یکی از مذهبی ترین کشورهای دنیاست از نظر مسیحیت و اینجوری که ما خیال میکردیم فیلم های هالیویدشون که نشون میده که و اینا همدیگر بوست میکنن توی نیست که خیال میکنید میان اینجا و این خبرها هست اونایی که فکر میکنن و اینجا هم مثل ایران و و خیلی هم بعض وقت هم خیلی هم سرسخت گرد بستگی به شعبه مسیحیت حالا یه چیزی من اضافه کنم آقا خسرو این خیلی همه زوایا رو پوشش بده که آزادی هست ولی اکثر مردمش انتخاب نکردن که بیبندوبار باشن یعنی شما بخوای کارهایی که از نظر ما تو فرهنگ ما بیبندوباری و بد و پذیرفته نیست حداقل تو کالچر ها آزادن اگر بخوان انجام بدن ولی اکثرا ترجیح میدن به خانوادهشون بیشتر توی بنیان خانوادهشون باشن و حداقل یه درصد بالایشون سعی میکنن که از این داستان دور باشن ولی قانون بهشون اجازه میده اگر بخوان طور خلافش هم رفتار بکنن کار انجام بدن هرچند توی چارچوب قانون و نکته بعدی هم اینه که قانون خیلی سفت و سخته هیچ شوخی با قانون نمیشه کرد شما کوچکترین خلاف با ماشینت بکنی 300 دلار جرمه میشه تقریبا یک پنجم درآمد ماهه بعد به فرض قوانین مشروب خوردن رو زیر پا بذاری مست پشت فرمون بشینی یه بلایی سرت میارن که دیگه تقریبا زندگی آینده از بین میره و آره. برای همیشه تو رکوردت میمونه بنابراین یا قانونی نیست یا اگر هست خیلی سفت و سخت اجرا میشه مردم هم follow میکنن و در این حال هم اکثر مردمش از آزادی که دارن سوء استفاده نمیکنن آره. تو کلام تو از نظر مثلا اونایی که الکل میخورن و قانون میشکنن اگه دو مرتبه شکستی اصلا کارم بعض وقت نمیتونن بهت بدن نمیذارن خونه میخوای اجاره کنی این کارا بکنی اینا علیهتون حساب میشه آره. ولی آقا خسرو یه نکته ای هست اونم اینه که اکثر بچههایی که از ایران میان تحصیل کردن و من فکر میکنم اینجور موارد خیلی کم اتفاق میفته بین بچه‌هایی که از ایران میان فقط درسته ولی بعضی ایرانی ها که میان اینجا شما خوب هستین که ما اینجور که ما این شما رو میشناسیم ولی بعضی هستن و قانون شکنن خیال میکنن هر کار میتونن بکنن و اینجا قانون داره و یک میلیون دویست هزار زندانی داره و اینا آسون برات نمیگیرن اگه بخوای بیای اینجا و قانون رو بشکنی اون وقت از اینجا هم بیرونتون میکنن این که خیلی مهمه که مواظب باشین وقت میان آمریکا شلو اینا نباشید باید خودتون رو بگیرین یک کشور آزادیه ولی باید هم مواظب باشید یک کشور آزادیه ولی باید هم مواظب باشید اینا باید حواسشون باشه نه اینکه اضافی بخورن یا که الکل بخورن اینا و تصادف بکنن و اینجور چیزها یا که یک نفر بکشن چون دیگه تم زندگیشون تمومه اینجا زندانش همیشه دیگه تو جناییشون میمونه یکی این که خدای نکرده با کسانی دخترایی برن که بد باشن یا سنشون پایین باشه اینا اینجا قانونایی دارن که میتونن بذارن عکسشون تو اینترنت برای همیشه همه دنیا میبینن که چیکار کردی و اگر گناه کرده باشی اینا اینه که اینا رو باید مواظب باش وقتی من ایران من حتی دوستم که مثلا بود میگفتش برای سفارت که رفتی با هجاب رفتی یا بی هجاب مثلا برشون تعریف شده بود که شاید اشکال داشته هست حالا اینجوری هست مثلا فکر میکنه که اگه کسی حجاب داشته باشه نمیتونه آمریکا زندگی کنه نه اتفاقا خیلی راحته من میگم یکی بچه‌ای که اینجا مهاجره هست یه مدتی رو اروپا زندگی میکرد و الان آمریکا همین ایالت تکساس و خیلی راضیه میگفتش که اون نگاه هایی که مثلا تو اروپا به آدمای مهاجره یا آدمای مذهبی دارن اصلا اینجا نیست اینجا خب دیگه به همه مهاجر از ملیت های مختلف اصلا سخت نیست ولی شاید از بیرون ایرانیه که هستن فکر میکنن که وقتی میای آمریکا باید خودتو با اون فرهنگ وفق در که نه وقتی وارد میشی خیلی آزاده I I think my advice to any Iranian student coming here is to uh, remember that maybe the things that they hear in their country about America aren't always going to be what they find here. We do have a lot of uh, traditional cultural um, Middle Eastern people who live in the United States already. There are actually a, a lot of American Muslims who wear the traditional um, clothing, so it's not as uncommon as they might think before they get here. حتی ما توی دانشکدهمون خیلی مثلا توی مقطع آندرگراجویت چیز داریم عرب این از کشور عربی اومدن یعنی همه محجبه و خیلی راحت دارن زندگی میکنن Hello. Hello. What is your name? My name is Sindus Al-Sabhi. Where are you from? I'm from Oman. How long have you year? Uh, one year and something. Okay. Mm -hmm. So, are you undergrad or grad student? I am an undergraduate student. Okay. Mm -hmm. So, are you? How do you like being here? It's a, it's a wonderful place. Everything is all right. Mm -hmm. I like it so far. So, do you advise to other um, female students from other countries? who have a scarf to come here? Yes, of course. I advise them to come here. Everything is all right here, and people are so friendly. So, how uh, Americans treat you? Um, great way. Okay, so you don't have any problem At because all. you're different. At all. یعنی آمریکا از این لحاظ خیلی خوبه اینکه تفاوت فرهنگی مذهبی عقاید به چشم نمیاد نمیدونم جز قوانینشون انگار احترام به عقاید متفاوت پس اینکه کسی بخواد بره سفارت به خاطر سفارت نگران هجابش باشه این نیه همچین چیزی نه نیست اونجا من خودم با هجاب رفتم واسه مصاحبه Are you comfortable here wearing a scarf? Yes. And um, have you ever had any mistreatment from others? No, they respect our religion and they are very friendly. آمریکا خوبیش به اینه که از تمام مردم دنیا تشکیل شده. کشور آمریکا حدود 55 درصدش دیگه یا سیاه یا مکزیکی و اینا هست اینا همه سفید دیگه نیستن طوری نیست که مثل آلمان و اروپا اذیتتون بشه اینجا که اذیت دم کنن با اون آدمای بسیار خوب هستن آمریکایی من آخه آمریکایی اینجا به چه معنایی اینا کشور آمریکایی اکثرا مهاجرا میسازن از جای مختلف میان تو بگی دیگه دو ساعت میخوای بگی بگو من نمیگم Have you ever had any Muslim friends? Yes, yes. How do you mm, find them? Like uh, how they were for you? They're fine. I mean, good people. I mean, they're most of the time uh, their religion never even came into play. I didn't even know that they were religious until a certain point, until just some maybe mo- most of the time it was some sort of religious holiday or something like that. That I would they would be gone. I'd be like, oh, where are they at? And they're like, oh, they're s- celebrating this and be, oh, okay. Mm-hmm. so, but I mean, I really, I get along with anybody really, so okay. it doesn't, doesn't quite matter about their religion to me. That would be my biggest piece of advice is just to get to know uh, a variety of Americans and other cultures and, and know that our government is not us. <laughs> Good point. Mm -hmm. and um, do you have any particular advice to those traditional Iranians, smart girls, I mean, who mm-hmm. have hijab mm-hmm. and, and, and they, they are concerned if they are mm-hmm. accepted in American society or not. Um, I think they need to be ver very proud of their culture and not to feel bad about doing that here, but to also be wary that there are going to be people that might discriminate against them because of that. Um, most good people won't do that. They'll get to know them easier. You know, we have a lot of different cultural kind of things that go on in the different areas of the United States because it is so large. آمریکایی‌ها 90 90 درصدشون خوبن 10 درصدشون پرجودیس هستن پرجودیس یعنی چی به فارسی؟ متاسف ها؟ متعصبم متعصبن که علیه خارجی هستن ولی جمعیتشون هی کمتر میشه Do you have any advice for Iranian students who are really um, who they have really desire to come here and study? I think it's smart. I think, uh, and I think it's smart that U.S. universities are accepting Iranian students. I wish there was more because I think that's an opportunity for Americans to communicate directly with young people from Iran who I think have hopes and aspiration, aspirations, dreams, just like any other person. And they can see that they would see uh, these students then, I think, this interchange that takes place between Iranian students and American students and professors and so on. Out of that comes an understanding that we're not that much different and that we have much more um, in common than we have issues that divide us. And so I think it'd be, it's really a healthy um, development, and I hope it continues.